Yo era más grande fan de la youtube hasta que lo perdí todo. Voy a empezar de nuevo. Seré el más grande youtuber de todos los tiempos. Si alguien te dijo lo contrario, probablemente no sabe. Pero yo soy Danielito. Hola a todos, yo soy Danielito y estáis viendo mi primer video piloto. Bueno, primer capítulo 1 de hecho, primer video de hecho. Bueno, yo voy a llamar a este canal yo soy Luisito, pero como hay un Luisito por ahí que está viajando y comunicando, mejor decidí llamarlo Yo soy Danielito para evitar copyright. Así lo hay. No, no hay pelo Y como sabrá que está haciendo mi primer vlog, es que voy a volver a ver a una amiga. Llevo como, veamos, entre 5 o 7 meses que no la veo. El punto es, es que hoy vine a la Arena Puebla, que es lo que se preguntan que la veo, cómo la conozco, más adelante la les contaré toda la historia. Y como sabrán, obviamente que estoy muy listo, estoy del todo, estoy listo, todo, estoy bien equipado, bien armado. Así que esto es lo que llevo. Un cargador para cel, por si acaso, y bien cargado, nunca se sabe. Mi cámara, vieja y confiable, como las patas de Esponja, obviamente no podía faltar esto. Ay, ay, métete, métete, métete, métete, métete cargada y bien lista. Oh, ¡Tecnología! Obviamente no me podía faltar esto. Eh, bueno, su cartel, que espero que cuando lo vea, cuando llegue, se va a encantar. Y esta mochila, bueno, <laughs> idiota, idiota. Sí, la verdad es que sí. Esta mochila no me podía faltar porque este es mi tipo de mochila que uso para estas ocasiones. Ah, me falta una última cosa, mi cabeza de Misty, que por cierto la llevo. Espera, espera, espera ¿No la llevo puesta? ¿No llevo? Ah, entonces tendré que usar un truco mágico. Y tata, mi camisa de fan de lucha. Obviamente no puede faltar lo más esencial, ya que estás en Puebla. Si estás en Puebla... Ay, Dios mío, Dios mío, esto es peor que Rusia. ¿Ah, qué? obviamente no puede faltar lo más primordial, que es esta chaqueta. Es de la suerte. dado que Puebla es un estado frío debido a sus montañas, y esas montañas hacen que por la noche haga frío, hay que llevar siempre tu abrigo y eso. Pero dado que tengo, siempre esta, ¿cómo decirlo? De este poder, de saber cuándo y cuándo no va a ser tanto frío o no. nos transportarnos directo a la Arena Puebla, ¿sí? Eh? Así que vamos a la Arena Puebla ya de una vez. llegué a la Puebla y me agarró tremendo aguazón. Dios, Dios mío Jesús y Dios Padre no puedo respetar. Ah, sí, como ya había vencido, ya compré mi boleto de balcón en vez de pura gente, porque yo no quiero estar con un chico, estoy con Estoy con mi público, con el puro balcón, puro balcón desafortunadamente hablando, la arena Puebla no está abierta todavía, así que echaré un vistazo por aquí en los alrededores. A lo mejor es mucho algo aquí de mi Puebla. Aquí estamos a punto de pasar en un bazar de Puebla. Bueno, de muchos, de hecho. Mire este, por ejemplo. Si hago aprendido estando en Puebla, es que cualquier bazar de Puebla te puedes encontrar todo desde este productos, artilugios, bueno, más bien, ya saben, cosas de arte. Desde todo, todo. Artesanías, y otras cosas que aquí te puedes encontrar hasta libros. Por ejemplo, aquí hay un libro, aquí hay uno de los juegos de los juegos del hambre. Este está excelente, no lo he leído, pero supongo que debe ser bueno. Y llegamos al centro de la ciudad eólica de Puebla. Este parque que ven aquí es el centro de todo, ya les mostré. Esta es la Catedral de Puebla, muy hermosa. Según entendí, bueno, me dijeron, la construyeron durante el periodo colonial, ya saben, cuando los españoles nos conquistaron y se sentaron un buen tiempo aquí. Y aquí la fuente del parque, muy bonita. Se dice que es igual que la italiana, que habitas una moneda y pides deseos. Bueno, nunca lo he dicho, pero veamos. La fuente de San Miguel, creada en 1531, fue creada en 1531. Ya saben, cuando ya los españoles ya estuvieron construyendo Puebla, se dice que esta fuente es más antigua que la misma ciudad de Puebla. Aquí, y aquí la estatua de Puebla, propia de Los Ángeles. Una de las estatuas que conmemora este zócalo y que es patrimonio de la humanidad y que gracias a Dios se salvó de muchas palomas que están aquí habitando. Sí, estoy de acuerdo. Aquí estamos en la estación de autobuses de Tour para ver toda Puebla y uno se está moviendo. Es que todos cuando quieren conocer Puebla aquí se meten nuestros camiones y no Pues es todo, ese el pequeño tour que doy hoy sobre este, el centro de Puebla o Zócalo. no muy tanto a comer, pues no he comido ni desayunado nada. Dios, Dios, comida, ambiente. aquí regresamos, Ahorita mismo son las 5.15, nos sobran, ya terminaron el sol, todavía no han llegado los luchadores. Ay Dios, ¿por qué me quedé sentado un rato? Y aquí me quedaré a sentar. <clears throat> Como dice el dicho, vivito y coleando, vivito y coleando. Ya van saliendo los luchadores, creo que va a salir este, creo que va a salir. Este. Para hacer sí llegó, pero como estaba muy apurado, se tuvo que ir rápido y nada más hemos un abrazo. Pero es así al principio no me reconoció estaba pidiéndole mi otro puesto, a otro lado. Pero ya después, cuando ya vino a sacar el etiqueta, ahí sí me la 18 18 salir la Trataré de verla después de la venta. Está cañón, ¿no? Saludos a Bonacrisa. No sé fácil seas fan, no se si consigan. Nos espera muchas horas, creo que no va a salir. Sí. Está cañón. Está más que claro, no va a salir. A lo mejor me adelanto. A lo mejor yo en la segunda la agarro. Pero eso sí, eso sí, se que Se da que que de cuentas. personas se hacen presentes y llega hasta el del pueblo. ¡Vamos, Mystic! ¡Let's go! Creo que al parecer hoy se llenó de estadios, tuvo mucho lleno de mucha gente, se sintió todo y se siente todavía afuera. Pero eso sí, es bueno ver a tus ídolos luchar. Pero sí, no me miró a ver si la atrapo, porque normalmente suelen salir por detrás Así que veremos. 10 y media y todavía no ha salido Mystic, la sigo esperando, Algunos ya se están yendo, se están yendo, algunas esperan y otros esperan. Dios mío, se acaba de salir toda la estampida. Toda la estampida ya ha salido. Ya salió Mystic, está entre la porra. Ay, ese cabezón, está entre la porra. Al parecer todo salió bien a la perfección, Mystic y yo platicamos, obviamente le tuve que dar chance a sus fanáticos. Al fin y al cabo, ser luchador con gran fama no es fácil, yo qué sé. Obviamente Mystic y yo, como nos llevamos bien, nos organizamos y todo y platicamos del todo. Pensé que me iba a ir, como dice el dicho, todo va a salir bien, al final siempre acabo. Platicé a ella sobre que cuando me enteré que iba a venir aquí, no me preparé del todo y tuve que prepararme lo mejor que pude. Y también le expliqué de mis planes de escalar la Melinche, que si Dios quiere, en un futuro haré un video sobre eso. Finalmente llegué. Finalmente llegué a mi cuarto de operaciones. A mi cuarto. Ah, al fin. Pues Hoy definitivamente fue un buen día, definitivamente. Denle, denle manita a esta y dejen un comentario. Me gustaría saber qué opinan. Este es el primer blog de Yo Soy Danielito. Y aquí hemos terminado. Corte y fuera.